Salut, bine ați venit! Astăzi o facem borcanaș, cum vedeți, și o să fie de dat cadou sau pentru voi de ziua îndrăgostiților, Valentine's Day. Și ca să facem o să avem nevoie de borcanașul ăsta, poate să fie mai mare, mai mic, cum vreți voi, un băț, la urmă avem sclipici cu steluțe și normal. Voi puteți să faceți cu roșu sau cu roz. La urmă, niște stickere și gel dezinfectant mâini. Puteți să găsiți la orice supermarket. Așa. Acum iau gelul și punem un sfert sau așa ceva. Și o să punem un pic de purpurină desclepici. Așa. Amestecăm. Așa. Și acum să punem steluțele. Și amestecăm iar. Așa. Să mai punem gel. Astfel. Și amestecăm. Și mai punem gel, acum până la sfârșit. Și iară punem purpurina. Așa. Amestecăm să fie împărțit și trebuie să rămână foarte bine. Și acum o să împrăștiem sclipiciu peste tot. Tăcelu. Acum iau asta mai mare. Așa. Facem un pic de curat ca să lucrăm mai bine. ștergem. Punem capacul. Și rămâne foarte bine. Acum să punem. Sau nu mai punem nimic. Ba da, mai punem ceva. O să iau asta și o să pun împrejur de la sticluță. și un sticker care să o pun, dacă pot să-l iau. Aici. Și cum vedeți a rămas foarte bine și sper că v-a plăcut. Dacă vreți, puteți să puneți orice sticker vreți, unul care pune love sau ceva, o fundiță sau orice vreți. Nu uitați că puteți să faceți și cu roz sau culoarea care vreți. Și cum vedeți, rămâne foarte bine. Dacă este sticluță mai mică, puteți o, o puteți folosi de colier. Sper că v-a plăcut tutorialul și dacă n-ați făcut și galaxia, nu uitați să o faceți, fiindcă e foarte frumoasă și o să vă las aici jos. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și share. Pa!